ماہ رمضان کا آخری اثرہ چل رہا ہے الوداع جمعہ رمضان ماہ کے تیسرے اشرے یعنی آخری دس دن میں پڑتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو افضل بتایا ہے یوں تو جمعہ کی نماز پورے سال ہی خاص ہوتی ہے پر رمضان کا آخری جمعہ سب سے خاص مانا جاتا ہے الوداع کا مطلب کسی چیز کے رخصت ہونے کو کہا جاتا ہے یعنی رمضان اب رخصت ہونے کو ہے حدیث شریف میں جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے پورے رمضان میں پانچ راتیں ایسی ہوتی ہیں جسے شب قدر کہا گیا ہے جسے تلاشنے پر ہزاروں مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے یوں تو جمعے کی نماز پورے سال ہی خاص ہوتی ہے پر رمضان کا آخری جمعہ سب سے خاص ہوتا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے الوداع یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جو بھی ہم ہم سے گناہ سرزد ہوا اللہ اس کو معاف فرمائے گا الوداع زمہ میں ہم لوگ یہی خوشی یہی دعا کی ہیں کہ پورے ہندوستان ملک اور اس کے جتنے بھی اسٹیٹ ہیں جتنے بھی راجیہ ہیں ان سبھی میں ترقی امن خوشحالی اور یہی پیغام ہم لوگوں کا ہے الوداع جمعہ کہتے ہیں اور یہ سال کا سب سے بڑا اور سب ایسے اہم جمعہ ہوتا ہے اللہ پاک ہم لوگوں کو امن اور شانتی جو سب لوگوں میں جو جٹ ہونے کا کی دعا ہم لوگوں نے کی ہے اللہ پاک اس کو قبول ادا فرمائے اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے دور فرمائی اسی کی دعا کی گئی ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے جس کو ہم لوگ الوداع جمعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بس یہی دعا کی گئی کہ ملک میں امن شانتی چین سے لوگ مل جل کر ایک جٹ ہو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا لَيْلَةِ تلقر دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر انزل الف القرآن دونوں کا تعلق قرآن اور شب قدر سے ہے چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور جو انسان اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور طاقراتوں میں بیدار ہو کر کے راتوں کو زندہ کر کر کے اللہ سبحانہ بہان تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے گریہ زاری کیا تو اللہ سبحانہ ال تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں نمبر دو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان شب قدر میں جاگتا ہے تو اللہ سبحانہ ال تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک رات کا ثواب اسی سال کے ثواب سے زیادہ رکھ دیا ہے اور اس کو مرحمت فرماتے ہیں کیونکہ شب قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص امت محمدیہ کو عطا کی ہے آج ہم لوگ بہت غفرت برتتے ہیں جو انسان شب قدر میں بیدار ہوا جاگ لیا گویا کہ اس نے اسی سال چار ماہ چند ایام نے اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا اور جو انسان عبادت میں گزار دیا راتوں کو زندہ کیا اس سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور جس سے فرشتے مسافہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت پر جس کے فرشتے ہونٹ کو بوسہ دیں اور اس کی دعا پر آمین کہیں یقینی طور پر اس کی دعا پر اس کی عبادت پر مہر لگ جاتی ہے گویا کہ اس کی عبادت پر مہر لگ گئی اور اس کی عبادت قابل قبول ہو گئی ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا یہ چاہوں گا کہ اس مہینے کے اندر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور زکوٰۃ اس طریقے سے دیں کہ جس طریقے سے زکوٰۃ لینے والا ہمارے گھر پہ آتا ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ والے کو چاہیے کہ اس کے گھر جا کر کے پہنچائیں اس سے اس کی ذلت بھی نہیں ہوگی اور وہ زکوٰۃ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور قابل قبول ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ شب قدر میں رات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ رات میں جاگے ہیں ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ دیش پتر بیورو رانچی